Thank you. aurkogunarekin, e, eh, zaintzarako eskubide kolektibo baten alde elkartu gara hemen, horretarako greba aragoa zela iragarri dugu goizean Bilbon, eta erdigunak jarri, du, jarri nahi dugun mezua da, batetik zaintza sistema, egun dugun zaintza sistema irauli behar dugula. Zaintza sistema honek itotzen gaitu, bereziki emakumeoi, are eta gehiago prekarizatzen gaitu, eta horretarako greba orokor feminista bat deitu dugu prozesu hau abiarazi dugu, e, da feminista eragile sozial sindikal eta asamblada feministekin batera e, egingo duguna, datozen hilabeteetan, eta e, greba ditzen dugu batetik zaintza e, unibertsializatu beharra dugulako, eta e, bestetik denok dugulako eskubidea zainduak izateko, baina aldi berean denok dugulako eskubidea e, obete beharra barkatu e, zaintzeko, bai, emakumeon bizkargain jartzen da, Eh, emakumeak areta eta prekarizatuago gaude zaintza lan ikusezin hauei eh, hauek dela eta eta gainera honek eh, ekartzen du sistema kapitalista patriarkala aberastea. Zaintza sistema merkantilizatuak daude eta merkantilizazio honekin amaitu eta sistema publiko komunitario bat sortzera bidean ba, prozesu epe ertaineko prozesu bat abiarazi dugu Euskal Herri mailan. Prostitaitza zaintzea zarduratzen garen emakumeutza. Zorretzala eta pentsioak gero eta nurretzagoak dira. Bizitza gare zuzen dut. Antolakuntza ezinbesteko antzaigu bizitugun gizartean. Emakume! Lanile morroka! Emakume! Lanile!